Ситуація в Криму нас дуже турбує, оскільки мова йдеться про арешти е, окупаційної влади Росії громадських активістів, в тому числі активістів кримсько-татарського народу, де сотні тисяч українців, е, які е, кримсько-татарського походження, сьогодні зазнають абсолютно брутальних, брутального тиску з боку російської влади. Нас не влаштовує е, сьогоднішній статус-кво, коли окупаційна влада нехтує базовими правами кримсько-татарського народу, і наслідки цієї безвідповідальної поведінки ми бачимо суттєвою загострені протистояння між громадськими активістами і окупаційною владою Криму. Ми просили би і допомоги, і координації в звільненні заарештованих активістів, в відновленні мовлення кримсько-татарських засобів масової інформації, в знятті заборони на в'їзд до Криму е, лідерів кримсько-татарського народу, в звільненні тих е, представників Криму, які знаходяться в в'язницях в Росії. І на сьогоднішній день це надзвичайно важливо не лише для кримських татар, але і для всієї України.